Skenaariota käytetään siinä vaiheessa, kun uutta konseptia suunnitellaan ja halutaan tutkia vaihtoehtoisia tapoja sen toteuttamiseen. Näistä skenaarioista kannattaa tehdä mahdollisimman erilaisia, jotta oikeasti näkee, että, että miten ne eroavat toisistaan. Ja lyhyesti tämä toimii sille, että, että sille skenaariolle annetaan joku yleensä tämmöinen hyvä kuvaava nimi, mietitään asiakkaalle tarjottavaa arvolupausta, kuvataan skenaario lyhyesti tekstillä ja, ja sitten määritellään kilpailutekijät. Eli mistä syntyy kilpailuetua, jos tämmöistä skenaariota lähdetään toteuttamaan.